اوكي كده المفروض الليلة تبقى تمام Let's go امشي ورا البوصلة قبل ما جيمي يجي فين يعني إيه البوصلة المتخلفة دي Is anyone there? Hello? Oh, the هو ابن الذين قضية تحرش عشان كده انتحر يعني جيمي طلع ذكي يا لهوي في مشكلة ايه مش شغال الناس اللي عندها بي سي تروح ايه التلات نقط صوت اللعبة عليه شوية مش شغال اقفل طيب ونعمل بكرة ولا ايه شغال تليفون بي سي عادي شغال افتحه ايه ابن اللذينه I saw Dr. Bose upset. The police were banging on the door. What was going on? They were going to arrest him. Jimmy had ruined him. I didn't believe any of it. I saw Dr. Bose sitting on a bed talking to Ginny. What was he doing? الورقة اللي معاه When you said Jimmy started setting traps for you, does that have something to do with what you said about the scrapbook? الشباب طب آه احنا كده نعمل ال stream بكره يا رجاله لان كده آه في ناس بتقول ال stream مش شغال المشكله لسه موجوده احنا رسترنا بس المشكلة برضو لسه موجودة في ناس شايفة وفي ناس مش شايفة ما انا عارف انها من الفيس مش شغال وانا مش شايفك مش شا... ايه مش شايفك في مشكلة في الفيس فلو هتروح Twitch حط الرابط في التعليقات عشان نعرف في ناس مش شايفة يا جدعان في ناس مش شايفة لا يا عم ده بجد في ناس مش شايفة انا ظهر لي برضه البتاع ده انت هتبعت صورة الشاشة بس في ناس مش شايفة طب وبعدين وبعدين انا مش عارف دلوقتي I need to make a call اعمل ايه استنى اما شاي كلام ناس انا شايك انا شايك اه اه نفس المشكلة يا باشا اهي اهي ايه بقى ده مش فاهم ايه المشكلة دي طيب وبعدين كده اختار ايه تضمين ايه تضمين دي ما هو يا عم الناس مش كدابين ايه البتاع الزفت دي بعدين بقى راستر ايه يابا انا راسترت مش مشكله راستره ساعة اجيب الموبايل إيه الهبل ده يعني في ال site متخلف اصلا انا عايز الستريم مش شغال يا اسطى مش هينفع في ناس مش عارفه تتفرج يعني مش هينفع اه الموبايل شغال زي الفل الموبايل شغال الموبايل شغال طبعا ستريمز موبايل شغال not working for some people on browser including me to watch on PC download Facebook watch from Windows store or watch from the phone لازم تتفرج من watch او من على الموبايل اكتبوا كده في الشات ايه الناس ما عندهاش تليفون مش لسه هحول Twitch يا ابني مفيش دماغ دي مشكله في الفيس اختار embedded انت شغال بس انا مش شغال عندي حتى ال PC. انا ال PC مش شغال عندي اتفرجوا من على الموبايل يا جدعان ما, ما هنعمل ايه طب وانا مال امي ما هو ال site ابن كلب يا ابني والله مش في ناس في الاتشات مش فاهمه لا لا هو فعلا ظهر اسود بس انا اعمل ايه كده في ناس بس اللي معاها الموبايل بس هم اللي يعرفوا يتفرجوا الموبايل بس اللي يعرفوا يتفرجوا Twitch. شكلك يا Twitch اوكي اوكي مش مش عارف انا مش عارف اعمل ايه ايه القرف ده No Twitch. Ah! Ok, stream off. Mexendo, o que, que é mexendo? Então? اعمل امبيدد بص في streamer تاني نفس الكلام Panzer Dragoon مش عارف بص طالع برضه <laughs> كل الناس اللي ايه على اهو اهو اهو streamer تاني بص كل دول streams كلها طالعه متنيله ب 60 نيله عاش فيسبوك قوي والله هنعمل ايه قبل ما تقول للناس لا روحوا موبايل مش عارف روحوا زفت اصلا الصفحه بتاعتي مش لاقيها في ال هنعمل حوار امبيدد ده ولا فين embedded ده بقى اه الله ينور ايه ده طب ايه ده include full screen open new tab ما ينفعش لازم لازم تتفرج كده لازم تتفرج كده ايه البتنجان ده ايه القرف ده بص بتعلق كمان لا لا لا مش هينفع يا ابني يعني هو موبايل بس بص ايه الامبيدد بص ايه القرف ده مش هينفع يا الموبايل هيبقى احسن حاجه ايه البيت ده شغال عند ناس وناس لا من عادة بنبقى اكتر كده اكتر من كده في الرعب اصلا فاهم آه. مطبقة عشانك فحرام تقفل يعني يا ابني ما انا اصلا انا اصلا عايز اسهر لان بكره ما وراناش حاجه ما فيش جري ما فيش حاجه فانا اصلا عايز اسهر بس هعمل ايه الفيسبوك الحمد لله آه نفخ لنا الدنيا الحمد لله ربنا يخلي الفيسبوك جدعان هي الناس اللي عندها كمبيوتر مش عندها موبايل اللي عنده كمبيوتر معهوش موبايل ازاي يعني ازاي عندك ما تتفرج من الموبايل وخلاص اللي عنده يعني كمبيوتر ما عندوش موبايل يا جدعان اتفرج من ميتين ام الموبايل وخلاص الموبايل شغال معلش انا عندي كمبيوتر ومعيش موبايل انها امة لا الا الله معاه موبايل يا ابني مفيش حد ما عندوش موبايل نوكيا انا هكمل شويه مش هطول بس هكمل سيكه بس كده اكتب لي بوست بس آه، اتفرج من الموبايل عشان نخلص اتفرج من الموبايل يعني الناس ما عندهاش ميتين ام موبايل هو ايه ده وانت لازم تتفرج من ميتين ام الكمبيوتر افتح الموبايل وخلاص افتح الموبايل افتح الموبايل استنى اكتب عايز اكتب بوست اعمل لها ثانية واحدة ثانية واحدة اوكي عشان هما شايفين اللي تشات كده هيشوفوا دي اتفرج من الموبايل مفيش حاجه في 308 يعني الناس بتهيص ليه مفيش حاجه في الاوضه اصلا خليت الراجل يروح عليا يا شيخ ده ما اه لا ده ما ده اللي عليه الدور ميتين وتسعتاشر جراوند لازم اساله السؤال الصح حد يقول لي اساله ايه ايه ده احي انا رحت فين جدعان هقولوا لي اساله ايه 219 يلا ننزل يلا ننزل Is anyone there? I can hear you. Is it Harvey? جدعان قول لي اساله ايه Yeah, that's how it. شمي جنبي انا سامع صوت قلب انا سامع صوته يا نهار اسود انا مت ولا ايه When you said Jimmy started setting traps for you, does that have something to do with what you said about the cricket and baseball bats? I don't know. ده ده جا اول ما افك من الجهاز هيموتني صح؟ que بوكس انا سمع صوته بيضحك يا عم اهو طب نساله السؤال عشان اتفشخت خلاص ده مع انهار ازرق مع ال scrapbook When you said Ginny started setting traps for you, does that have something to do with what you said about the scrapbook? يا جدعان السؤال الصح ايه؟ ما كان متعصب كده دي مع ايه؟ ما متعصب دي دي كانت مع ايه؟ When you said Jimmy started setting traps for you, does that have something to do with what you said about the gun? لا طب انا عايز اساله انا لبست خلاص اساله صح مع البات سالته مع البات لا خلاص انا اتفتقت خلاص انا رحت في 60 ده دي مع ايه When you said Jimmy started setting traps for you, is that connected to what you said about the coil of wire? راح اوكي يلا يا جدعان عشان هنلبس في الحيط تلاتة اتنين الدكتور مالوش دعوه الدكتور انتهى هدوس هموت هموت هموت هموت هيجيبني انا سامع صوته في البتاعه دي انا سامع صوته دوس 307 <laughs> مش عايز فتي مش عايز اقفل الجهاز هلاقيه في وشي بسم الله الرحمن الرحيم أوه. الله يا ابني ثلاثة اثنين واحد هو فين؟ هو فين؟ هو ورايا؟ فين؟ ألف ولا هو قدام؟ واقف قدامي ولا في ظهري؟ ألف؟ لو رحت قدامه هيجيبك بسم الله الرحمن الرحيم ها وراي وراي كام يا ميتين وتسعتاشر يا ابني اوف ميتين وتسعتاشر عايزين ننزل تاني ميتين وتسعتاشر وجراوند الاسانسير الاسانسير اسانسير ميتين وتسعتاشر ميتين وتسعتاشر اوه ميتين وتسعتاشر اوكي في ميتين وتسعتاشر فايت ميتين من الناحية الشمال show. اهي هي دي هي دي هي دي في حاجة هنا اها ايه ده اولد هيتر مكتوب عليها دينجرس Is someone there? I wish. الكهرباء التالت شفتك يا خبيث شفتك شوف لي اوضه استخبى فيها عشان اعدي ولا ايه؟ موت ولا ايه نفخ يا باشا المفروض اعمل ايه اللعبه بتقول لي you're not safe المفروض اعمل ايه ده يا ده انا I'm here. Ama bir giş شكلك انا نسيت الاوضه اللي لازم نروحها انا نسيت الدور التالت و ground. اوكي انا كده save save save الله الله الله, الله. someone there? الدور التالت انا تلتمية وسبعة مش فاهم ايه ده بس ما listen to سبعة اهي ما هي دي انا جيت هنا قبل كده Is someone there? 307 ليه؟ ايه ده فين ده فين فين ده لازم اساله على حاجه صح لا لا لا العظيم يا رب لا لا انت عبيت ولا حاجة ما طلعش من اوضه ما طلعش ما طلعش من الاوضه فين فين المكان ده فين افين آه، فين بقى بص انا يعني لازم اكلم الراجل ده لازم اكلمه هو في الدور ده لازم اكلمه لازم اطلع اكلم الراجل ده يا رب يا جيمي ما تفتقنيش احي ايه الصوت اللي انا سامعه جنبي ده مستنيني بليز غور في داهيه بليز يا دي النيل عليا وعلى مكمب مكمب ميتين الكلب مكمب مكمب امشي بقى هو ماشي ولا لسه في الأوضة؟ لا سيف سيف سيف نعمان مشي امشي بقى عايز اتعرض مش عارف نادي على الاول Down here. ممكن تغر امشي بليز امشي عايز امشي من الدور ده فوق عليه مودفني داهيه قوم قوم اوضه ضلمه رماني في اوضه ضلمه هنا صح؟ ما ينفعش تمشي قدام ولا ينفع تطلع فوق هلا مش هنا يا ابني مش هنا في الدور التالت لازم اكلم الراجل ده في الدور التالت لازم اساله الحاجه الصح ركز ركز ركز لازم اسال انا عارف هو فين لازم اساله الحاجه الصح ورا البوصله ورا البوصله اوكي اساله على المسرح I saw someone on stage, a performer, announcing himself as the Great Hugo. I never knew it. ما اعرفوش Why is there an old heater marked dangerous? It was giving electric shocks. I kept it so the police could check it. اوكي يبقى اسال دي مع دي When you said Jimmy started setting traps for you, does that have anything to do with what you said about the dangerous heater? Jimmy was always playing with yes. electricity. He was never the one who got shocked. لك مش هو اللي اتكهرب الراجل مات من الكهرب ولا ايه؟ الراجل مات من الكهرب ولا ايه؟ الصوت عليه اعمل سيف Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. Dr. Robt. I saw you suffering an electric shock. What happened? He knew that was my heater. He had wired the casing straight to the mains. Almost killed me. He did it deliberately, but Rose wouldn't have it. I knew he needed to be taught a lesson. He damaged my property, so I decided to damage كسر له حاجة ايه الحاجة اللي معايا اللي كسرها المراية When you said you decided to damage his property, is that connected to what you said about the broken mirrors? Maybe. لا كسر له ايه عمل له ايه عمل له ايه When you said you decided to damage his property, does that have anything to do with what you said about the dangerous heater? العصيان بتاعته غالبا When you said you decided to damage his property, does that have something to do with what you said about the cricket and baseball bats? I kept those bats for self-defense. يس يضرب جيمي بالعصاية اه كسر له حاجة ايه انا ما شفتش انهي اوضة انهي اوضة كسر له ايه ولا هتجيبني ممكن اطلع انا هخاطر واطلع نفس الدور ولا ايه؟ احيه Is someone there? Enter. an hier zift od وقتك في يا باشا في ايه ميتين وسبعتاشر ماشي ولا لأ؟ السيف مش save ممكن يبقى لسه في الأوضة مش save معرفش اوكي سيف فين فين نص السهم لف تاني ورا الصورة دي اهي اهي اللمبة اهي كسر له الصورة دي مع مسدس مثلا When you said Jimmy soon retaliated, does that have something to do with what you said about the gun? I don't know. مع ايه مع المراية يعني ايه ريتاليليتد دي When you said Jimmy soon retaliated, is that connected to what you said about the broken mirrors? مع ايه بالظبط انتقم يعني يبقى بايه انهي مضرب ده When you said Jimmy soon retaliated, does that have something to do with what you said about the crickets and baseball bats? لا لا مش دي احنا استعملنا دي يا جدعان لو ما جبناهاش صح هسيب الدور واجي تاني عمل ايه انتقم بايه ايه البتاع بتاعه ده هو بيقول كان شا... شايل البتاع ده معاه على طول ايه جايبه اوكي انا هسأل على ده When you said Jimmy soon retaliated, is that connected to what you said about the coil of wire? اه ah, شيت مش عارف مش عارف ممكن الصيف بقى ولا بتاع انا مش عارف آه. نشوف المرايه انت قام بايه 210 في حاجة في 210 في حاجة في 210 لو عرفنا نطلع من ايه ده نفس الدور بس جيمي هنا جيمي هنا اطلع واجي تاني 210 الناحية دي 200 عشان هو في الدور بس اروح دور واجي تاني في حاجة في 210 الاول تاني يعني. انا لازم اروح 210 ولسه هنا ولا ايه ولسه هنا Thank you. عايزه يسيب الدور الثاني بس from church طب وبعدين انا انا عايز اطلع الدور ده اطلعه على رجلي صح قاعد في الدور ده بيعمل ايه انا محتاج اوكي يلا بجيمي بقى في 60 داهيه me please. سيبني في حالي ميتين ميتين وايه نسيت باشا اتضرب على وشي قاعد هنا ابن الكلب قاعد هنا ها يا ابن ال 210 الناحيه دي بقول لك ايه تعالى ورايا اوضه ضلمه انا لبست انا لبست جيمي please لا لا انا اسف انا اسف please يا جيمي والنبي النبي جيمي جيمي please هي الاوضه ما فيهاش الا حمام please اطلع بره اطلع بره لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا آه 210 الناحية اللي كان واقف فيها وش شمال يا ابن الكلب مش على الشمال على طول في الشمال على طول في الشمال سامع صوته انا سامع صوته انا سامع صوته سمع صوته قريب مني بيفتح الأوضة الهبل ده يكذب يا بيه فضل قاعد في الدور ومش عارف اروح الاوضه هو ده عارف بقى في انهي اوضه لوكوس ايه ده ده جه مات لازم نلاقي هارفي هو في الدور ده برضه Is anyone there? في الدور ده someone there? لازم اعرف الراجل ده مات ازاي متأكدين 223 السهم ده بيقول ايه 228 اه انتوا بتهيسوا السهم ده بيوديني أيوة، فين انا خاف اتحرك ورا البتاعة دي سيف على طول في الشمال هو في الأوضة دي لا على طول في شمال chin. Is someone there? على طول في الشمال على طول في الشمال فين someone there? I can hear you. اه Is it Harvey? لقيته اخيرا Yes. اسأله الصح بقى قوس Where was the crossbow from? It was from an armory display we used to have. Jimmy was fond of it. اوكي يبقى دي مع دي يلا بقى when you said Jimmy soon retaliated. Does that have anything to do with what you said about the crossbow? Jimmy was fond of weapons like that. I hadn't seen him all night after I'd smashed his stuff. I should have guessed he'd been working on his next little trick. Ama fikir be. Dur ettin. Hoppa. غالبا هتعرف مات ازاي في الدور التاني برضو ما انا في التاني انهي اوضه بقى مات في الدور ده 15 هقولوا لك وش ميتين وخمستاشر يا رب نعدي من جيمي Exodan. Machine, machine. 15 كده لازم اروح 215 كان جنبي يا عم تاني كلاكيت تاني مرة ما يجي الدور ده طيب shot in the leg with an arrow. What happened? Jimmy had set it up to fire when I opened the door. I had to go into A&E, get stitches and tetanus shots. When I got back, I couldn't find him. Rose said he was hiding in the basement. That gave me an idea. عمل فيه ايه؟ كان مستخبي في البيسمنت عمل فيه ايه؟ انا اكيد معيش حاجة اسأله عليها لان انا ما give you an idea عمل ايه يعني When you said you thought Jimmy would like hiding in the basement, does that have something to do with what you said about the gun? Maybe. maybe يعني ايه When you said you thought Jimmy would like hiding in the basement, does that have anything to do with what you said about the crossbow? فكرة ايه اللي جات له مش فاهم When you said you thought Jimmy would like hiding in the basement, is that connected to what you said about the fire in the hotel? غالبا في حاجة مش معايا حاجة مش معايا غالبا غالبا دي مش معايا When you said you thought Jimmy would like hiding in the basement, does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? مش معايا مش معايا المرايه هتقول لي فين اتنين وواحد اتنين وواحد وترجع تاني هنا انا واقف هنا يا جدعان دي, دي, دي, دي, دي حاجه تقرف دي ما بتخلص دي ما بتخلص انا واقف هنا كلها في الدور اللعيني اللي هنا فيه ده اخرنا قوي في الاستريم ده روعه فين يا جدعان 201 هتلاقي فيها حاجه وترجع تاني هنا النهارده بيتكلموا لان الحاجه دي هو عمل حاجه في جيمي ويخرب بيت ام جيمي على ارضي عليهم كلهم ولد الكلب اوكي انا واقف هنا قشطه ألف شكرا يا جدعان كل الناس بتتفرج الناس اللي بتفولو الناس اللي share اتفرجوا طبعا من الموبايل كله والناس اللي دعمت 100 مليون ألف شابوه نهار أزرق هنلعب فريدي بال VR ازاي دي ممكن تجيب أجلي. صعب قوي فريدي بال VR peace اشوفكم بكرة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله اللي عنده الفجر يصليه يصلي كده خد يلا سلام حوار ده حوار